I will say Mbiama in studio, but she I como do come meeting. Alex, ao Mion conhecer Ibacaia como Pacho. <laughs> Não é mami Pacho, sim. Sim? É. Ok, a assim, Alex, como está com Alex, sobre sua vida e também sua experiência que ele tem recentemente na Corsou. Alex, nos um sentimos de boa vida, como vai que boa experiência aí na Corsou no mundo de mídia? Bom, há o reto de fo, passou me que expandir me mês, não somente como gente, mas também como profissional. Passou me sentir mi porque da bonero, pero tem biabo tingo aproveitar de oportunidade nan que a fo, para assim na bobo mira ah, que a fo, então or bo bim back, para bobo implementar coisas nan de bo forma então assim na bo crescer como profissional. OK, anda que está o pensamento tocando de um freio. Ah, uh, meu pensamento de, tocando de um freio está mais que tudo para mim tinha ah, está confortável com o mês para mês. Mas aí quando quanto o PIB nós vai buscar ainda, uhum. para nossa própria necessidade, portar nossa para que motivo. Oh, ok. Então, outro agora nós tem algo com nossa cabanha, e que uhum. acaba de ser o bai. Ah, então você tem freio? Não. Ainda não? Não, ainda não. Tem um pique na bista, sim. Donem. Duas, <laughs> bom, bom, bom, bom. Então, aquilo eu vou aconselhar um ende para não chegar a um freio. É, para mim, o banco tá bom. Ese número uno. Pero ya, sinceramente, waku para abo mês está contente com o mês. Para abo está sentir confortável, para waku abo tem bebida estruturar. Para só não poder entrar de uma situação que o mês não está estável riba tipo bu dos pia. Ese, ese es mi consejo. Pasó por endemic que foi bank rekening. Sí, no, pasó está ali, if you ain't got the green, you can't make the scene. Amika sa say dami problema. Um, Bineno back, kon, anto kon, kon sige bida aya na na, na corso, aya na sibolo granya um crush un ene kubuta wa un um un akai no un chumwe Gustavo. Well, mi pobisa sei, pero mi pobisa si ku magasta green. <laughs> no, magasta florin. Ah, magasta florin. Sì, não, pero ma vida vida tá um um é uma aventura roupa interessante, buta passa de um certo ponto na nebubida. Ando mi no pienso comiendo topa gente, me topa buena gente, buena amistad, ¿no? Pero lo que tiene Freisi, ¿por cómo fallece? Aquí sí. 50, 60 años. Sí, al menos tiene un solo. Un Freisi mucho bueno. Sowieso. Bueno. Y, ¿qué más? Y esa criatura para lo que trata, Studio Bashi. All right. Bon sushi. Tá? Nama? Ah, bon cut. Okay, will be awkward.